Wewe mfumo ulipokuwa umefungwa inakuwa kuna saa inapoteza. Lini ulifungwa? Tangu installation ya mfumo sikumbuki mwaka wake nilikuta mheshimiwa. Ah, yani unamaanisha walivyo install. Walivyo install. Eh. Yeah. Walivyofunga ule mfumo kwamba inapopata wa IT waliona kwamba inakuwa kama inazidiwa. Mm. Kwa hiyo unakuta ina, ina kuna saa network hamna, kuna saa inapotea na pia wao zilizofungwa zilikuwa. Labda nikuulize general question. How often yeah. mnatumia mfumo kuregister wagonjwa? ni kwa kiasi gani mnatumia mfumo wa kurejista wagonjwa? Tunatumia mfumo ule asubuhi mpaka saa tisa na nusu. mm -hmm. Ukipata changamoto mpaka tuwasili na watu wa halmashauri. Ukipata changamoto e, unapata changamoto kila siku? Mara nyingi tunapata changamoto kwa sababu juzi mm -hmm. alikuja kurekebisha, lakini baada ya kuondoka tukapata changamoto. Kwa hiyo mnatumia mfumo au mtumii mfumo? Hatutumii often mtumia mara nyingi amtumii mfumo. E, mara nyingi Shida nini mkurugenzi IT ni 0% hamuingizi kwenye mfumo. Lakini pale mmeniambia mwingiza kwenye mfumo. Hapa nilipofika mmesema mnaingiza hapa afu mnakwenda kwenye mfumo. Mlikuwa mnamdanganya na Kwa nini hamkusema sisi mfumo wetu una shida tuingize wagonjwa? Yaani mheshimiwa, sio kwamba tuingize wagonjwa kabisa kwenye mfumo. Mm. Lakini tuna mfumo unapo unapo au tarehe sita umeona? Nionyeshe mmeingiza mwezi wangapi? Wagonjwa wa leo. Ehe, huko nyuma ameingiza mara mwisho mwezi wa ngapi au tarehe ngapi? Kwa sababu mheshimiwa DC hapa ndo fedha zenyewe mm. Yaani usipofanya control ya hapa mm. ni kuhakikishia asilimia sitini sabini ya fedha zinaingia kwenye mifuko ya watu mm. na maana yake nini? Wagonjwa wanakosa dawa mm. Sawa mkurugenzi eh, hey. Eh, hey, yani wewe ndo manager wa hapa kama director, executive director, lazima tusimamie ukusanyaji wa vyanzo vya mapato kupitia fedha za uchangiaji wa huduma za afya ili Mheshimiwa Rais anapoleta fedha za dawa na vitendanishi zikutane na hizi zilizokusanywa kwenye uchangiaji, tununue dawa za kutosha, tununue vitendanishi vya maabara vya kutosha. Kinyume na hivyo, kila siku wananchi watalalamika hakuna dawa, na hapo wananchi wanalalamika hakuna dawa. Kweli si kweli? Mheshimiwa, dawa zipo. Mm, tutapita stop pale, tutaona tutaconfirm, lakini hapa hamuingizi wagonjwa zaidi ya miaka miwili na wenyewe wanasema kuna shida. Mkurugenzi, kuna IT personnel kwenye hii halmashauri yuko wapi? Yuko wapi? Shida ni nini? Yaani mimi nataka nijue shida ni nini. Mna mfumo hamuutumii miaka miwili, mna bypass, mnaandika kwenye makaratasi hela zinaliki, na dalili ya kwanza ni hapa, hauna data yote kwa sababu kuandika hapa naweza nikaamua nisiandike. Who will control me? Wewe umeandika hapa tarehe na 28 mwezi wa 4 22 walikuja wagonjwa 8 9. Naweza nikaa nilikuwa na wagonjwa 15. Sawa sawa. Ni maamuzi yake tu, yani ni uaminifu tu wa huyu. We will never bank on uaminifu wa mtu kwenye system za serikali. Mm. Lazima kuwe na mifumo ambayo ina control Wagonjwa wote waliokuja wanaingizwa kwenye daftari na kwenda kwenye mfumo wa GoTHOMIS na lazima ufanye kazi. DMO anajua. Ukitoka hapa uende maabara uone kuna mfumo. Ukitoka hapa uende chumba cha dawa uone kuna mfumo, ili tuweze kutrack vizuri wagonjwa waliopata huduma wa msamaha pale wanaonekana, waliolipia wanaonekana, kiasi kilicholipiwa tunakiona. Lakini hapa nyie hamna huo mfumo, kwa hiyo huwezi kujua, na ndio maana mnakusanya milioni tatu tu kwa mwezi. Manake fedha nyingi zinaingia kwenye mifuko ya watu, naomba niwahakishie hiyo. Yaani hiyo sina shaka, fedha zinaingia kwenye mifuko ya baadhi ya watumishi wasio waaminifu. Mkurugenzi, hapa kwanza fanyeni audit, kwa sababu wagonjwa hawaingizi kwenye mfumo. Fanyeni audit ya cases za wagonjwa ambao wameingizwa kwenye mfumo proportionately ni wangapi wameingia kwenye mfumo, na hawa ambao hawajaingizwa waingizwe kwenye mfumo retrospectively. Nafikiri inawezekana. Mhm. Lazima tuwe na database ya wagonjwa. Hii daftari kesho likipotea, hili ishaanza kuchakaa hivi, likipotea tutakuwa tuna mwaka mzima tuliotibu watu lakini hatuwajui. Sasa hatuwezi kwenda hivyo kwenye medicine. Medicine lazima iwe na database ya miaka mitano, kumi. Nitaka kufanya review wagonjwa mwaka 2018 hapa naingia kwenye mfumo na una 2018 tuatibu wagonjwa wangapi. Na itatusaidia kuwa na trend ya kujua wagonjwa wanaongezeka au wanapungua, lakini inatusaidia kujua magonjwa yanayoongezeka au yanayopungua. Kila kitu kinatoka kwenye takwimu. Lakini cha pili, tutajua mapato. Serikali, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan analeta fedha kwa ajili ya dawa na vitendanishi, lakini lazima zipate nguvu ya mapato yatokanayo na uchangiaji wa huduma za afya.